नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर घमासान डॉट कॉम इंदौर आज मदर रूज हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर मेरे साथ में मदर रूज हॉस्पिटल के सीईओ विजय रत्ना वेंकट रमन सर विशेष रूप से उपस्थित हैं बेंगलोर से सर आपके हॉस्पिटल के बारे में बताइए आपने कब स्टार्ट किया था और कैसी आपकी जर्नी रही ji motherhood hospitals group started in the year 2011 इन बेंगलोर तो 2011 में हमने स्टार्ट किया बेंगलोर में से अभी in the last eight years आठ साल में हमने अभी ग्यारह हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश किए इंडिया में इंदौर ग्यारहवा हॉस्पिटल है और अक्रॉस इंडिया बहुत सारे लोकेशंस पे we want to add many more such facilities health sector एक बेहद ब्रॉड विषय है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं और आपने अपने आप को केवल वुमन और चिल्ड्रन की केयर में ही फोकस किया हुआ है इसके पीछे कोई विशेष कारण ji women's health is a very very important aspect अभी आज देखें तो आप women's health is a part of a large hospital uh, women's health requires a very special attention and it is provided largely by uh, doctors, gynecologists and obstetricians in association with a lot more other important aspects of endocrinologists, nutritionists, physiotherapists. So to provide this focused health care, you need a, a center where we can bring in all of these sciences under one roof. So in the last eight years when we have done this, we have realized that women appreciate it. They get a very focused healthcare uh, from the facilities that we do. इस समय क्या क्या विशेष फैसिलिटीज़ और विशेष चिकित्सा आपके अस्पताल के द्वारा दी जा रही है स्पेसिफिक हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी से लेके very high risk deliveries including comorbid conditions and sometimes you know uh, we have children who are born prematurely extreme low birth weight ke sath jo बच्चे paida hote हैं उन सबको we are able to manage advanced neonatal intensive care unit है इधर जहाँ लेवल थ्री बोलते हैं हम कि very very high level neonatal intensive care unit है जिसमें हम uh, पाँच सौ ग्राम का बच्चा को भी we can treat and ensure that they are given good care similarly advanced three dimensional laparoscopic surgical instrument जो है जिसके द्वारा हम very advanced laparoscopic women surgeries कर सकते हैं laparoscopic hysterectomies and many other procedures हम कर सकते हैं good operating room and labour rooms which we have we can ensure the deliveries are very safe हमारे यहाँ मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट है ताकि you know very rarely it is required to treat high risk pregnant woman so but when it is required we do have an advanced medical intensive care unit so it's a complete hospital which ensures that we give very high end care as compare to western countries हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का वो आज भी पिछड़ा हुआ है और uh, अभी भी रिमोट एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही है तो आपके हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई प्लान है कि रिमोट एरिया के लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें हेल्थ केयर का so health care advancement in our country as grown very rapidly हम we are as good as west in treating uh, any health condition in our country. Uh, as far as our expansion program is concerned, we started with uh, metros like Chennai, Bangalore uh, and Kolkata. Now we are entering into places like Indore and we definitely are looking forward to opportunities to expand our presence in other locations also in the coming future.